No me te ko me ko ikana ko ko ka ere atu no o wakira. No ere ra manu ya to otere. Nei taki. Ka ki te apopo. Nei.